Андрасом. Саня, не ховайся. Друзі, всім добрий вечір. Значить, у нас, ну давайте так, е, я просто поштучно. Помните опорос обізянки. Вона опоросилась 12 штук і одного придавила в першу ніч. 11 оставалося, я вам 11 показував. 11 живі, здорові, гляньте, які це їм 16 числа буде. Е, місяць. 16 вони родились на Пасху і 16 буде місяць. Обізянкини живі, здорові. Потім пішов після обізянка, порос у нас нюрки, тьоті нюри. Пожалуйста, скільки це їм? Троє суток. Уть, Кантури. Хороша нюрка. Е, по нюрки. Зараз тут 11. Опоросилось трошки більше, були нюанси. Одійшло пару штук у першу ніч. Потім далі пішли. Сьогодні утром Віка прийшла раненько, знали, що в неї опорос, вже в неї вона переходила багато. Е, Утром Віка зайшла, 6 штук бігає. Ну, до, Пожалуйста. Лінда, наша ліндулька. Опа. Лінден, перший опорос. Лінду, хто не повний, я продавав як свиноматку. Ну, на свиноматку ремонтну молоду. Її в чоловіка не вийшло купити. І я її оставив собі. Лінду. І Земфіра. Земфіру забрав, а Лінда залишилась мені. Ось опорос. Опорос у неї зараз 11 штук, було 12 чи 13. Ну там один чахлий був і одного е, придавила чи що. Ну, коротше, зараз 11 штук налічі. Це тільки-тільки ось вони сьогодні, утром. Завтра утром буде їм сутки. Далі пішли. Так. Обіжанка нормальна. Київлянка, наша бешененька. Опа ніхто не трогає. Київлянка в нас із категорії така буйненька. І е, Опоросилось 9 штук, одне чахнотне. І того 8 штук. Тоже тільки-тільки ось кілька часов назад. Е, що я хочу? У нас виходить зараз в наличі у Нюрки 11, у Лінди 11, у Київлянки 8. Ми хочемо у Нюрки одного забрати і в Лінди кинути сюди щоб розділити на трьох свиноматок е, по 10 штук. Обізянкини, обізянкини буду держати 35 днів. Потім їх е, заберуть, обізянкиних. А всі остальні ці три виводка е, Лінда, Нюрка, Київлянка оставляю собі. Вікта нормально, вони не переживають, вони бігають, вона ж їх обнюхує. Коротше, друзі, так. Так що зараз покажу, що робимо по ангару. І потім вже більш-менш, бо сьогодні позамарювалось, воно опоросло і ще й ангар. Ну, зараз покажу, що ми там робимо. Коротше, потім все вже покажу по новостям, кого покрили, кого перевели, кого що. Ой, лягає. Ой, лягає, лягає. О, о, нормально. Ідіть, ідіть, їжте, ідіть. Ідіть, їжте. І теж ж робимо так, що, допустимо, е, ну зараз вже пер, перві тільки часи життя, зараз вони поїдять і я їх ще закрию. А потім через пару часов випущу. Так диви, пару часов тільки живі, да? як вирізати, не догониш, вже бігають. зараз вони поїдять, закрию їх на два часа. Так само е, закрию ліндених. Нюркиних вже не буду закривати. Ось оцих я теж позакривав тоді день-два. Ну так, я не то, що ночами і днями. Так, поки днем, поки кручусь, на ніч відкриваю. Зараз покажу цих. Ух. 16-го буде місяць. Ну, це скільки, 20 чим-то днів, так? Да? Так, да, 22 дня. От бачите, поміж з Петреном обізяна київлянка така, категорія бешених. Візьміть кантур. Ну це просто. І, кстати, що я замітив, Лінда як дізель на тракторі оце робить. Би-би-би постійно. Саме-саме громче кормить. Як ці, не гретята. Це у нас лінду я крив дюрком, е, нюрку крив дюрком, обізяну крив дюрком. Тікай, бо мамка придала. Київлянку крив дюрком. Все, пішли на ангар. Диви, що витворяв. Здорові вже. Уже міста не вистачає, бач. Був, був, був, був, був. Не знають що, що, хто. Мамка похудала, так. Ну і київлянка теж кормить. Давай ножку сюди. Пошли туди. Що у нас по ангару? Отак все виходить. Ось, ровно три шиферини. Раз, два, три. Три ложимо вдоль. Зараз об'ясню вдоль чого, бо є е, такі люди, що вже й додому до мене приходили і казали, як треба ложити шифер. Об'ясню, чого я отак ложу, а не стоя. І пока, і зараз з покажемо, якраз, як ми його крутимо, яким образом сверлимо, яким образом прикручуємо, якими саморізами. Може, кому буде треба. Шифер, грубо говоря, я брав його як беушний, ну він взагалі як состояння новий шифер, просто шиферина перерізана вдоль. Вікторія, підходь сюди. Кожний шифер ми прикручуємо, виходить уверху, внизу і також на на стиках. Ну, ось отак виходить. От я вам тут просто буде видно хорошо. І також нижню шиферину вкапуємо. Ну, приходиться вкапувати д 5 д 10 см. Ну, по-разному, коротше. От виходить, ось у нас зараз ми будемо ставити слідчі листи. Ось. Тут у нас тоже соединительный, крутим брус 50 на 100. Брус тоже скручуємо шифером і цю кладем тоже скручуємо шифером. Тобто везде немає в нас е, ну, сквозної щелі там або ще щось. Мені казалось, став шифер стоя. Ну і писали в комментариях. ось я поставив шифер стоя, к примеру. Да, удобно. Ну, можна даже і вище оцей брус робити. Ну, скільки в мене оцих соєдінень преривистих, скільки стиків, де немає бруса, дуже багато. А якщо я вожу її горизонтально, в мене тільки два маленьких соєдінення, тут і тут. А якщо вона буде вертикально, в мене 6 соєдінень виходить. Везде. Тобто більше е, свободного шифера буде не соєдиненого до каркаса. Поэтому його лежа ложить лучше. Ну, в данном случае. Если у вас целошифрейный каркас сделанный вертикально, то, конечно, вам лучше стоя. Ну, я просто по собі. Ось так все виходить. Я вам скажу, виходить так, що е, то я казав, там стінка просто, щоб там пшенички трошки насипати, ну, вдруг там обіприться мішочок чи пшениця. Гилить можна пшениці поверх. Я вам скажу так, воно виходить, я Е, ну, я теж думав, що сильно грузити не можна. Ні, я, ми вже самі іспитували там різними методами своїми. І е, насипати пшениці можна почти наверх. Ось отак сміло насипай пшениці і нічого з ним не буде. Тим більше, якщо так, як я хочу, ну, в основному ту стінку, ту стінку дальню, я хочу сюди приварю закладну косинку і от косинки кинуть розтяжку. Розтяжку, допустимо, тут метр сімдесят і сюди метр сімдесят. І 45 кидаю розтяжку, щоб як борта на машині не не розривав, не етот. Ну, тобто розтяжку кинуть іменно по той стінці, а тут може чуть-чуть. Ну, я ж не буду його весь завалювати. І можу насипати аж по самий верх. Ладно, менше болтовні, бо кажуть, ти багато балакаєш, мало робиш і показуєш. Показуй місання, як ми робимо. Перше, що я роблю, ми, е, ну я показую, коротше, як ми робимо, а там уже скажете. А там скажете, да, може, що не так скажете, Стас, от ти не так не так у вас построєна технологія монтажа шифера. Я вас послухаю, може, що для для себе візьму, а ви вже там скажете. Зробили два таких якби маячка. Чого маячка? Того, що ми на них ставимо шифер. Ну я тут зараз підніму в себе. Потім шифер так просто ж не прикрутиш саморізом. Надо сверлити. Сверлить сверлом погано, по металу любим. Ось такий бурчик спеціальний. Це бурчик е, по кераміки. Ну, керамічну плітку там просверлить. Ну, Воно дешевеньке. І дивіться, як воно сверлить. Я не сверлюю, а Саня, ну зараз я все показуватиму. А Саня зараз приподнімає поверхній уровень і ставить як треба. Давай я поможу. Тут чисто. Отак. Отак. Єсть. І сюди переходь. Вже хорошо стало. Да. А чого воно погано стане? І все, і погнав я далі Ну от виходить, я все йому прогнав, ну не все ще верх остався. А він йде за мною все на сверлі. Саморези крутим, шиферина там 8-10 мм, саморезы с широкой шляпкой, широкой шапочкой на 45 мм. Чорні по дереву. Тут пропустив, да? Саня, тут пропустив. Саня спішить. Чорне зливається. У <laughs> нього вже в глазах все зливається. І отак ми верхню зробили, виставили, як нам треба. А далі ж ну, та сама технологія. Так само робимо свої маячки, накручуємо, ставимо шиферину, сюди заводимо і прикручуємо. Все так само. Ну, я думаю, вже показувати не будемо слідущу. По цій шиферині ви вже й поняли. І так само далі ж опять, ось я тут насверлив. І так само далі сюди вставляємо брус 50 на 100. Скручуємо це, він сюди торчить і для слідчої готуємо місто. Ну ось як тут так само. Так само і робимо. Шифер, виходить, вкапується, потім, як ми тут зробимо засипку, все втрамбуємо і будемо заливати, ще й плюс зальється шифер весь. Тобто вода, щоб підійшла нереально. І плюс ще ж отмозка по периметру вокруг. Ну і тут піднімемо. Буде нормально. Як я планую, що ми, ну, грубо говоря, цю половину ангара, ось де я стою, тут я пороблю розтяжки на цих стойках, розтяжки ось сюди. Іменно оцю стінку, оцю стінку розтяжки і пару стоїк з тої сторони теж зроблю розтяжку. Це де буду навалювати пшениці почти аж під верх. Тобто, е, виходить, мощна виходить, сама опора ця внутрішня, сам плоский шифр за цим всім каркасом, воно все зв'язане, ну таке крепке. Везде ж немає, що воно там десь шифер не прикручений, все прикручено, все держиться з каркасом, тобто виходить дуже таке ну, мощняве, крепке. Ну, а так, ось ми показали, як робимо. Це ми почали сьогодні в часів в 11. І то це ж ми сьогодні почали з Санєю, оце ми зараз гонимо. І плюс ще ж е, опороси. Тобто Віка там на опоросах, ну все одно туди бігати треба. І там контролюємо, і робимо свою роботу. Там е, плодиться, тут крутиться. Так що, друзі, от так все виходить. Ось така висота. Ось таке все. Кріпу, ну крепка. Стінка, звісно, як наче бетоном залита, да? Кріпуча. Да. Ось так все виходить. А якщо, да- а якщо навіть без шифера, от я думаю, от робив би я без шифера, ну що воно, ну не туди, не сюди. Це так тільки на землю, як навіс, використовувати, як типа ток. На току то вигружало під навіс, знаєш. А так же воно стінка, ну все одно хорошо. І хорошо, що Тоді Віка знайшла це об'явлення. Я кажу, треба мені шифр десь шукати, бушненький. Знайшла об'явлення і і ми купили шифера, ну я вважаю, недорого і багато. І дивіться, ось у мене на весь остальний ангар піде. Щоб добити весь ангар до кінця, піде ось ця верхня щепачка, навіть не вся. Ми з Саню і Тобто ота нижня частина пачка і отут ще трошки останеться. Представте, скільки я його набрав. А мені там хтось писав, ти так розігнався обшивати шифером, що тобі його й не хватить. Ще й останеться більше половини. Да, І так же, от ми сьогодні балакаємо із Сані тут робимо. Я кажу Сані, от дивися, якщо тут ось так і оставить, ну це ми в три штуки, це метр там 70 високо, свиням би хватило метра. Ось тут зробити щільовий пол. Ну, ванны выкопать, там в 2, в 3, в 5 плит, ну, смотря какие плиты длиной. И навозні ванни, запускай сюди 2 сотні штук і корми. Кормушку одну по центру насипаєш там кожен день, воду набираєш зі скважини, 200 штук і ось покормив там скільки місяців і все, ось тобі. І ви. Ні, ну понятно, це ж ангар. Я просто ми балакаємо, що якщо Ну, понятно, свиням хватить 3 метри висоти. Їм би хватило, допустим, би, ну, до бруска, так. Да. Тут як два, виходить, сарая. Да? Скільки можна було сараїв настроїти з матеріалу, да? Ми думали, буде чуть-чуть медленніше крутитися, а воно ще й болі менш Шифер, ну так, да, шифер там де края не совпадають, ну воно ж немає ровної рез 90 градусів. Ну, тим не менше, нормально виходить. Состояние Спочатку якісь такі були з пачки йшли, ну типа чуть-чуть вкраски, це ж со стелажей під плітку тротуарну. А тут пішло взагалі новий. Новий просто перерізаний. І тут аж ось виходить ця пачка нового залишилася. Ось оце новий. Ось він взагалі новий шифер. Глянь. Взагалі він не де, він просто перерізався вдоль і все. Ось новий шифер. Ось. На ньому навіть плітка не лежала. Ось. Весь. Одна в одну. Просто новий іде і все. Ось. Це ми набрали по 100 гривень листок. 90, так. 90, а, нам уступили, а взагалі 100 гривень. Весь новий йде. З привозом 90 гривень, так? Я вже і не пам'ятаю. І от як хорошо, зарані затаримося і зараз робимо, все є. Навіть ті ж саморези, все я зарані купив. І все, зараз тільки робимо. і все. Навіть брусок посчитав, ще й 5 штук бруска залишається, 50 на 100. Отак. От тут ось був такий трошки вкраски. краски тротуар, ну, цемент, що вони красили на плітку. Потім почистимо, теж будемо красити. А там взагалі новий пішов. Ну, взагалі в роботі не був, новий шифр. Так що, друзі, ото такі в нас опороси, ото так ми обшиваем каркас, готуємося, коротше, к залівці. Залівка це вже буде, як Саня каже, як залієм, як ето саме. Я кажу, та ні, просто підемо друге щось робити. <laughs> Без ніякого ето саме. Ні, бабушки, блин, Гульок не буде, так. Да. Далі почнемо. Так що, друзі, то такі діла. Всім спасибо за внимание. І всім пока.